It's a very colorful day on Sodor. Do you know about colors? Follow me and we'll learn about colors together. Come on! Nemo! dude! No hurling on the sh- Duck! That's not a duck, it's a pelican! See? Let's go, bud. You know, I speak whale. Come back! Just as well. Don't worry, whales don't eat clownfish, they eat krill. na na na na na na na na na na na na na na Aku Rogi, Simbi Super Ini suatu kehormatan bertemu denganmu Namaku Lani Hah, kita sudah sampai Baiklah, namaku Gani, senang bertemu denganmu SpongeBob. Aku sudah menemukan solusi untuk masalah kecilmu, nak. Oke, biarkan Phantom keluar. Keluarkan dia, nak. Aku mau pesan Krabby Patty Baik satu Krabby Patty dan satu kamar Dengan keju Terkadang aku bosan tinggal di rumah terus Wow, hotel ini hebat ya is the name, then walk into the chain. Time of what I watch.